Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Пульс» в студии Анна Космина. Саммит по вопросам ядерной безопасности стартовал в Сеуле. Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в форуме. На собрание приглашены представители ООН, ЕС, МАГАТЭ и Интерпола. Участники обсуждают сотрудничество в области ядерной безопасности и борьбу с ядерным терроризмом. Глава украинского государства заявил, что Украина выполнила все обязательства по вывозу высокообогащенного урана. Страна полностью избавилась от радиоактивных отходов, как и обещала ранее на собрании 2010 года в США. По словам президента, в Украине реализуется интегрированный подход по гарантированию ядерной безопасности. Во время встречи с Виктором Януковичем генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун поблагодарил Украину за помощь Японии в борьбе с последствиями катастрофы на Фукусиме. А президент Украины, в свою очередь, поблагодарил международное сообщество за поддержку в преодолении последствий Чернобыльской аварии. Виктор Янукович рассказал, Украина начнет строительство нового саркофага над аварийным блоком ЧС в годовщину трагедии 26 апреля текущего года. Это общее достижение. Мы объединили свои усилия вместе с нашими партнерами, которые приняли участие во время проведения конференции в Киеве, сборе средств на строительство объекта укрытия. Мы в теме, мы на ходу. Это очень важно, и наши партнеры со всего мира это чувствуют. Заинтересовать инвесторов и бизнесменов в сотрудничестве с аграриями. На этом настаивает премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом глава правительства заявил во время встречи с экспертами и участниками рынка животноводства. Поголовье крупного рогатого скота за годы независимости сократилось в пять раз, рассказывают фермеры. Сегодня в Украине выращивают только около 5 миллионов коров. Следовательно, и на рынках страны уменьшится количество мясомолочной продукции отечественного производства. За прошлый год украинские аграрии произвели лишь миллион тонн мяса, а базарные прилавки переполнены заграничными товарами, которые, по словам экспертов, не соответствуют стандартам качества. Если мы возьмем 90-й год, у нас практически 80% производилось мяса и молока в крупнотоварном производстве и только 20% населения. Сейчас ситуация перевернулась. У нас 80% мяса и молока производится населением и только 20% крупным товарным производством. А что отсюда вытекает? во-первых, невозможность быстрого развития, так? а второе – низкое качество продукции. Денег не так много в стране, но те, которые есть, надо довести по-умному, с тем, чтобы они действительно служили стимулами. Тем временем Верховная Рада Украины планирует внести изменения в автомобильное законодательство. Депутаты предлагают уменьшить количество патрулей госавтоинспекции. Вместо этого хотят установить фото и видеосистемы выявления нарушителей на дорогах. В ГАИ говорят, таким образом будут бороться с коррупцией. Водители не будут контактировать с инспекторами, поскольку приборы полностью автоматизированы и автономны. Подробнее об этом в следующем сюжете. Контролировать движение транспорта и выявлять нарушителей дорожного движения будут новые автоматизированные системы фото- и видеофиксации. В ГАИ планируют установить около 5000 таких приборов по всей Украине. Одна установка обойдется государству около 30-50 тысяч евро. Согласно законопроекту, который рассматривается в Верховной Раде, системы будут стационарными и автоматическими. Э, Во-первых, таким образом реализуется принцип неотвратимости наказания, равенство всех перед законом, а также исключается возможность контакта инспектора госавтоинспекции инспекции с участниками дорожного движения, что, соответственно, способствует борьбе с коррупцией, которая, к сожалению, еще сегодня имеет место быть. Данные прибора будут поступать в единую базу, которая будет под контролем госавтоинспекции. Впрочем, от использования мобильных систем видеонаблюдения в ГАИ не отказываются. В частности, речь идет о приборе «Визир». Правда, инспекторов с такими приборами станет меньше. Изменения ожидают и перевозчиков. Если законопроект примут, лицензии на перевозку пассажиров заменят разрешительными карточками. В частности, это касается таксистов. Тех, кого поймают без разрешения, будут наказывать. Ведь они нарушают не только правила дорожного движения, но и уклоняются от уплаты налогов. Считаю, просто надо как-то упростить эту всю систему выдачи лицензий. Человек готов платить. Была налаженная хорошо структура, были специалисты. А сейчас в э, такси все, кто не попадя. Они уже не знают, какие там документы придумать, чтобы из народа вытянуть бабки. Вот и все. Нужно создать одно единое окно, куда может прийти таксист и сделать эти документы. Госавтоинспекция утверждает, разрешение – это норма в Европе и Америке. Там их выдают в лимитированном количестве такси, необходимом для обеспечения предоставления услуги. В Украине изменения в автомобильном законодательстве заработают через 3-4 месяца после принятия закона. Юлия Война, Анастасия Точилова, Алексей Кольный, Александр Ковалевский. Новости УТР. Куда поехать отдыхать этим летом? Многие соотечественники уже сейчас задают себе этот вопрос. Отдыхать на Крымском или Одесском побережье украинцы хотят, но все чаще подумывают о заграничных поездках. Отдыхающих привлекает прежде всего демократичные цены и хороший сервис. Недорого и с комфортом – главное пожелание отдыхающих. Украинцы становятся более требовательными к сервису, условиям проживания и питания. Многих уже не устраивает обслуживание на черноморских и азовских курортах. Я вот была и в Турции, и в Египте, и в Крыму, но могу сказать, что в Турцию я бы хотела вернуться, а в Египет, в Крым нет. Ну, не, не тянет туда, нету того сервиса. Ну, в Крыму точно я не увидела сервиса, который мне понравился в Турции и в Египте. Где-то подъехать или в теплые края, или в Миргород, или Моршин. Турция, Хорватия, Черногория, Греция, Болгария, Испания, Египет, Израиль, Таиланд и Арабские Эмираты. Это десяток стран, в которые чаще всего едут украинцы. Конечно, мы ожидаем увеличения потока туристов в Украину в связи с Евро-2012. Надеемся, что на 30-40% туристов будет больше, чем обычно. В арсенале туристических компаний найдутся предложения на любой вкус и кошелек. Цены колеблются в зависимости от сезона. В начале лета дешевле, в конце дороже. Если планировать поездку заранее, можно сэкономить. То это может начинаться и от 230 евро, безусловно, это минимальная стоимость, например, на ту же самую Болгарию. Все зависит от сезона. В сезон июль-август цены э, повышены, это обуславливается и повышенным спросом наших туристов и повышением цен на перелеты и на отели. В Европе работают над упрощением выдачи шенгенской визы для туристов, отмечает министр туризма Греции. Это увеличит поток отдыхающих в страны Евросоюза, а для Украины послужит стимулом для развития туризма внутри страны. На туристическом форуме в Мексике мы подняли вопрос визовой проблемы для ряда стран. В частности, это касается Украины. Мы хотим, чтобы шенгенские визы были доступны для людей. Сейчас активно работаем в этом направлении. Представители туристической отрасли ждут изменений законодательства. Наиболее проблемным остается вопрос страхования туристов. Нет четкого механизма процедуры, чем пользуются недобросовестные компании, чтобы не возмещать ущерб. Юлия Война, Евгений Шутко, Алексей Кольный. Новости УТР. Украина определила героев спортивного года 2011. До последнего момента имена обладателей премии держали в секрете. Украинской академии спорта пришлось выбрать лучших среди лучших чемпионов мира и Европы. Кто же стал победителем, знают наши журналисты. Премия «Герой спортивного года» – своеобразный «Оскар» для украинских спортсменов. Национальный олимпийский комитет вручает награды уже в шестой раз. Президент комитета Сергей Бубко рассказывает, выбрать лучшего среди чемпионов непросто, поэтому болеет за всех одновременно. Я болею за всех, потому что действительно у нас спортивная страна, у нас много героев, прославленных спортсменов, которые добиваются действительно выдающихся результатов в сезоне 2011 года. 20 медалей было завоевано на чемпионатах мира. Поэтому сегодня мы увидим, кто все-таки стал победителем в различных номинациях, которые сегодня будут определяться. Поздравить лучших пришли заслуженные спортсмены Украины, деятели культуры и представители власти. Приветственное слово президента озвучила советник главы государства Анна Герман. Лучшим спортсменом назвали капитана украинской сборной по боксу Александра Усика. Победитель, говорит, не ожидал. После церемонии планировал ехать домой в Симферополь. Эмоций не скрывает. Радостно как-то. А я сидел, как бы, да, смотря на часы, постоянно у меня там в 2.20 э, был э, поезд. Я как бы думаю, когда уже быстренько наша номинация, как бы там кого-то выберут, и я быстренько себе уйду и поеду домой. Ну так как получилось, что выбрали меня, как бы да, уже спешить никуда не буду. Ну, если выбрали, значит, наверное, лучше. Лучшей спортсменкой стала чемпионка мира по современному пятиборью Виктория Терещук. Говорит, победы люди забывают быстро, а вот поражения помнят долго, поэтому на достигнутом Виктория останавливаться не собирается. Тренера всегда говорят, вот, вот ты молодец, но то, что было там, ты забудь, все, это новое будущее, уже новая реальность. И мы стараемся быстро забывать то, что было, какие титула и какие медали мы завоевываем, мы стремимся дальше. Кроме признания, Александр Усик и Виктория Терещук получили ключи от автомобилей и денежное вознаграждение. В целом церемония состояла из 12 номинаций. Больше всего наград собрали украинские боксеры. Лучшим тренером 2011 года стал Дмитрий Сосновский, главный тренер сборной Украины страны по боксу. Сенсацией прошлого года назвали Евгения Хитрова, чемпиона мира по боксу. А олимпийской надеждой стала чемпионка мира по плаванию среди юниоров Дарина Зевина. Юлия Воина, Анастасия Точилова, Александр Ковалевский. Новости УТР. На этом у меня все. Хороших вам новостей и до встречи на телеканале УТР.